you Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Kita berjumpa kembali untuk unboxing ya. So hari ini kita ada unbox uh, consider model yang lama tetapi version yang baru dan brand dia pun dah tukar baru ah. Okey, jom kita lihat apa yang kita ada pada hari ini. Ha. Okey, macam ni. Ha. So ini kotak luaran dia. Model ini uh, dinamakan ataupun brand ini dinamakan G&G. So kalau G&G untuk model ini memang dalam Airsoft ada lah. Tetapi yang ini bukan Airsoft lah. Bukan lah. Alright. Jom kita lihat apa yang ada di dalam kotak ini ya. Ah, alright. Okay. So seperti yang anda nampak, brand dia memang daripada G&G. Okay. Dan model dia ARP9. Okay, ARP9 ni sebenarnya um, kalau nak ikutkan ini sebenarnya dipanggil GNG ARP9 atau AKA XYL ARP9 version keempat. XYL tu uh, Xiao Yue Liang lah. Alright, ada yang panggil Xiao Yue Liang ataupun XYL uh, ARP9 version keempat. Ada yang ataupun nak panggil dengan secara tepat GNG ARP9 lah Alright Jom kita lihat apa yang ada di dalam eh. Kotak dia memang um, Hampir serupa dengan uh, Serial yang punya Ataupun XYL punya Cuma design dia dah lain sikit lah Dia punya ni pattern ni Ini dah macam microfiber sikit Okay jom kita lihat apa yang ada di dalam kotak Okay first tu memang ada user menu Kalau anda nampak User menu ni Dia memang <laughs> sebiji lah dengan Xiao yang punya cuma uh, bentuk dia lain sikit ha, ini dia ha, nampak tak? nampak kan? Okay. jom saya keluarkan uh, satu-satulah yang first dah sampai koyak rabak lah ni ini dia punya mag lah magazine Okay, mag oh ada color line kalau di atas ni nampak sama tapi di bawah ni dah ada satu warna silver Okey, dalam kotak ni pula ini side side punya rail, side rail. Ada dua Allen key. Uh, ini dia punya uh, iron sight lah ataupun end point ada dua, depan dengan belakang ok, ada gel ball satu pack uh, charger USB 7.4 watt dan ada bateri lah 7.4 volt the Tamiya connector Tamiya alright jom kita lihat kita punya hero pada hari ni ya. Eh. ok kalau ikutkan ok kalau ikutkan seperti yang anda nampak ini memang version ARP9 ya. Kalau ARP9 memang uh, ada dua model ARP9 sebelum inilah arp 9 sebelum ini yang daripada Heng Li Feng HLF yang tak ada MOSFET dengan yang Xiao Yue Liang XYL yang ada MOSFET sampai dua version, version kedua dan version 3.5. Okay, MOSFET dia yang dah diperbarui dan ini that's why dia dipanggil version keempat. Uh, ah, XYL version keempat ataupun nak ikutkan kotak dia punya brand uh, dinamakan GNG ARP9 lah. Beza utama dia seperti yang anda nampak ini ha, dia punya trigger panjangan ha, ini memang style speed QB ya SQB disebabkan uh, speed QB kan tak boleh menggunakan auto memang ini ada auto lah cuma biasa dalam feel uh, SQB memang tidak dibenarkan menggunakan auto cuma boleh gunakan semi that's why ini boleh uh, laju-laju lah artinya anda punya jari boleh main-main macam ni that's why dia panjang dan of course dia ada MOSFET dia lah ok kita tukar angle dan selepas tu kita tengok secara lebih detail lah dengan MOSFET MOSFET dia sekali alright jom kita lihat alright so ini kita punya GNG ARP9 ya saya dah pasangkan uh, dia punya uh, iron sight depan belakang dengan dia punya rail so rail kiri kanan lah ok dan kalau anda nak lihat secara detail saya bagi anda lihat dulu So ini dia, dia punya mag. So memang masukkan gel ball di sini daripada nylon. Quality consider okay, licin. Ini belakang ni uh, warna silver ni pun nylon juga. Okay. Lepas tu dia ada bagi bateri 7.4 watch. Okay. Dan kita punya hero lah. Bahagian depan Mazda ni sama dengan uh, XYL punya sebelum ni. Memang daripada uh, nylon. Dia punya outer dengan inner Kalau anda boleh nampak inner memang aluminium warna emas Dia punya outer memang daripada besi Lepas tu yang seketul ni memang Kalau anda pernah tengok SL, uh, XYL punya uh, arp nice sebenarnya dia sebiji sama lah Memang kualiti dia sama Dan part yang ini Ini adalah mag release lah Dengar tak bunyi dia Ini memang daripada metal um, trigger guard daripada metal trigger yang panjang-panjang yang bergaya-gaya ni pun memang daripada metal cuma yang ini memang daripada um, oh ini pun metal ini bukan yep. ini bukan ini ya ini metal ini pun memang daripada metal ok tengok sambil lalu ini pun metal yang silver ni metal cuma yang ni je bukan okay, adjustable part dia kita tarik battery chamber dia di sini keluarkan seketul ni nanti sebelah sini ini pun metal yang warna silver semua metal kecuali depan ni je ha, ni pun metal Okay, nampak lah ha? kita masukkan bateri. sebenarnya dia hampir sama lah dengan um, ARP9 sebelum ini cuma beza dia kali ni nama dia dah tukar lepas tu uh, dia punya panggil apa brand pun dia dah tukar sikit lah GNG lah ya. oh. yep. ok so kalau anda lihat ini safe tak boleh tembak kalau semi sebab kan dia ada MOSFET lah MOSFET dia memang di belakang sini lah So dia punya uh, trigger memang respon lah Memang respon betul. Okay, ni auto Right, tengok dia ada blueback ha, Siap dia ada blueback lah. Dan kita check Mac Prime juga Okay, Mac Prime ada tak? Ada Okay, Mac prime pun ada, blowback pun ada uh, dengan MOSFET dan kalau nak lepaskan ni sini, Mac release kiri kanan boleh ya. Eh. Dan apa yang istimewa untuk model ni adalah MOSFET dia yang baru, dia boleh program lah kita panggil. Program punya. Sini, pergi kepada semi. Kalau sekarang memang satu je. Kalau anda nak tukar mode dia, anda kena tekan sehingga dia berbunyi. Ha, dengar tak? Sekarang dia dah lain. Nampak tak? Ni saya tak sure lah dia punya sistem panggil apa tapi saya panggil follow lah. Sebab anda tekan saja dia tembak satu, anda lepas pun dia satu. Artinya dia satu, dua. Nampak? Setiap kali anda tarik saja dia dah satu dengan dua. Hmm, okay, kalau anda nak tukar mood lagi, tekan lagi. Sehingga dia bunyi pelik macam tu. <laughs> Lepas tu kali ni pula Burst tiga kali lah Ke lebih daripada tiga kali lah Tengah Tek tek tek tek Empat lah Saya tak sure empat ke lima <laughs> Ada lagi tak kita tengok Okay Okay dia balik kepada normal Artinya dia ada yang semi dengan yang follow tu one two, dengan yang burst lima biji ke empat biji lah saya pun tak apa-apa tak, tak boleh apa-apa nak dengar lah ok alright so inilah dia punya keistimewaan bentuk dia memang sama cuma ini dia ada program lah MOSFET yang boleh di set lah dengan bentuk dia punya trigger yang memang speed QB punya lah memang banyak jugalah yang sudah beli model uh, XYL 3.5 sebelum ini so ini kita kata version 4 ataupun GG ARP9 so memang lagi menarik lah kalau anda nak bolehlah tengok description di bawah dan kepada anda semua yang baru sahaja mengikuti channel kami sekaranglah masa untuk tekan button subscribe dengan butang loceng di sebelah dia supaya anda tidak ketinggalan mana-mana update daripada kami ya alright selepas close up kita akan tunjukkan dia punya FPS pula jom sebelum itu ah lupa lupa timbang okay, kita timbang sikit dengan dia punya mic 1.6 kilo eh 1.6 kilo So saya dah masukkan gel bawah. So ini gel bawah 7 ke 8 mm. Yang kalau anda picit dia pecah tak bahaya lah. Alright, Cuma ini gel bawah minggu lepas punya lah. Saya buat review lepas. Harap-harap dia punya size okey lah. Masukkan dalam uh, blaster. Kita make prime kan sikit. Alright, try shoot lah. Okay, tengah bunyi puh. Padu. Padu. Right, uh, try dengan semi dulu. Hmm. Wah, setiap kali dia punya uh, gel ball keluar, bunyi dia pak pak pak kuat. Wah. Saya tak sure kenapa lah bunyi dia kalau ada jabo dia keluar kan, dia kuat betul. Pop pop pop pop. Kalau dia tak ada jabo keluar dia tup tup tup tup tup macam tu saja. Boleh tak anda dengar beza dia? Nampak? Oh gila. Alright. So saya rasa boleh dapat uh, average 2425 lah. So kita try uh, tengok dia punya rate of fire lah. Sekarang 7.4 watt dan kita dengar. Dengar tak bunyi dia wish Asal lah Memang lain daripada biasa tau Kalau biasa uh, tanpa jawbo pun bunyi dia hampir sama Dengan jawbo mungkin bunyi dia padat sikit Tetapi yang ini kalau tanpa jawbo bunyi dia tup tup tup tup, tup Macam satu saja. Tetapi yang ini dengan jawbo dia keluar dia Pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap Memang wish Bunyi dia lain oh Alright Rate of fire dia 13.7 dan dia punya average average average average ha, average memang 248 dan kalau anda boleh nampak ah kalau anda boleh nampak ah dia punya panggil apa uh, consistency ya memang cantik ah 24 lebih 24 lebih 24 lebih 24 lebih 24 lebih 2501 je yang lain memang semua 24 lebih 24 lebih 24 lebih fuh memang cunoh saya lepas dengar bunyi dia, saya dah rasa macam excited pula. Sebelum ini sebab model ni sama je dengan yang lama. So, tak adalah excited sangat. Tapi dengar bunyi dia dah lain. Oh, dan dia punya uh, panggil apa? Konsistensi FPS dia memang cantik lah. Cantik, cantik. Kita jumpa balik di dalam, di belah dalam. Alright, so kita dah balik ke sini ya. Seperti yang saya bagi tahu tadi, uh, dalam testing FPS saya memang uh, agak terkejut tau dengan bunyi dia sebab kalau dia tembak tanpa jailbo dia bunyi macam sekarang lah tup tup tup tup tup saja kalau ada jailbo dalam ni time jailbo tu keluar kan. saya tak sure apa benda yang menyebabkan bunyi dia macam bang pak pak pak pak pak instead of tup tup tup tup tup huh. memang kalau anda dapat model ni anda tahulah perbezaan dia ya So perbezaan bunyi tu memang ketara sekali dan seperti anda uh, lihat dia punya FPS memang konsisten. Memang jarang lah kita boleh dapat uh, FPS yang konsisten out of box. 24 lebih, 24 lebih, 24 lebih, 24 lebih, lebih-lebih pun 250 macam tu saja. Dengan 250 ataupun 240 compact pendek macam ni boleh dapat 250 konsisten memang cun dan dia ada sistem MOSFET lepas tu dia punya gaya SQB oh, memang mengancam lah ni memang menarik lah build quality dia pun memang cantik tau di chain lepas tu solid keras cuma kalau anda nak tambah aksesori sikit dah okey lah tetapi ikutkan kalau main SQB tak payahlah aksesori sangat tambah je lah satu red dot dah cun ok uh, Dah lama tak bagi rating ah. Kalau nak bagi rating, ini boleh sampai rating 9 lah. 9 ataupun 9 lebih lah. Memang cukup menarik dan... Tak tahu lah nak kata apa. Satu je lah perkataan. Oh. oh. Like. Ini memang cun. Alright. Kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami, uh, tekanlah subscribe sebagai tanda anda sokong. ah. Uh janganlah tengok saja tekanlah subscribe subscribe itu free anda tak perlu bayar pun tanda sokong anda tekanlah subscribe dengan button loceng di sebelah dia supaya kita ada mode baru kita upload anda akan dapat uh, notifikasi daripada YouTube pada masa yang yang tercepat lah panggil apa tercepat lupa live lah alright dan kalau anda berminat dengan mode ini try tengok link di bawah kalau ready stock memang tak ada tetapi incoming ha, ada incoming tu on the way lah dia dah on the way dalam akhir bulan April dia akan sampai so kalau anda nak anda kena order cepat-cepat bilangan tak banyak ah. alright sampai di sini saja video pada kali ini saya Sean daripada Brassmania kita jumpa lagi pada video akan datang bye bye